Bonjour à vous les enfants et les parents des enfants. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver, bien que je ne vous vois pas. Nous sommes là pour euh, vous apprendre à lire avec des gestes et une méthode d'apprentissage de lecture qui nous viennent de Madame Sabine Marcignac, à qui nous devons tous nos remerciements, parce que c'est elle qui a conçu cette méthode. Donc si vous êtes euh, assidus à suivre les leçons les unes après les autres, eh bien très vite, vous vous apercevrez que vous pourrez enfin lire la Bible. Et je vous remercie. Nous commençons. Leçon 1. A. Eh, vous allez recommencer avec la lettre et vous allez associer la lettre que vous allez lire, le son que vous allez dire et le geste que vous allez faire. A. et est a e i o u et E, I, O, U, E, E, I. Alors maintenant, nous allons faire des gammes. Vous allez lire chaque ligne et en même temps, vous faites les gestes qui correspondent. Nous y allons. A U O A